sa ating uh, Eucharistic adoration. Sa una lang <clears throat> na ating dalangin, gusto kong bigyan, na, bigyan natin ng pansin ang sinasabi natin. Kasi kung minsan, na sasanay tayo sa mga formula. At ang formula ay, kung, kung sa English yan, ay sigurado ako ang compression natin, hindi 100%. Pero may sinasabi tayo na medyo nakakahiya na sabihin kung hindi naman natin ginagawa. So, yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Kasi yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Hindi dahil sa inyong, sa ating, sa aming asosasyon, kailangan may tayong uh, ano tawag ito, Eucharistic Adoration, bahagi kaya nandito, nandito kami. Pero, ay mas malalim pa dyan at iyan ay pinapaunawa sa atin sa pamamagitan ng mga dasal na sinasabi natin. Alam niyo sa mga sa ating buhay dahil na kasanayan natin mga bagay, marami tayong sinasabi sa Diyos na hindi naman talaga nating o hindi, naman, uh, hindi natin kayang gawin o wala na tayong pakiramdam sa mas malalim na kahulugan ng ating ginagawa. Kaya ito, nas, uh, uulitin ko lang itong itong uh, panalangin sapagkat sa tingin ko nandito na lahat. Ang sinabi natin, I most firmly believe. Pag sinabing believe, trust, <laughs> nananalig ako. Kung ikaw may trust na ganito, I firmly trust that in this holy sacrament, you are present. Isipin lang natin, you are present. Hindi present ang host, hindi present ang yan, si, uh, Eucharist Present si Jesus. Yan ang ibig sabihin. You are present. That you are, that here are your body and blood, soul, and your divinity. Hindi yan host. Yan si Jesus. So pag siya ay kaharap natin, Ewan ko ang, kung anong kuha niyo, pero sisarap tayo ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng lahat. Alam mo nang likhain ng Diyos ang mundo, ang lahat ng bagay. Sabi niya, sabi St. John, nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita, si Jesus. Lahat ito ay may tatak ng Jesus. Yan ay sinabi St. John. So, ang sinabi rito, siya ay present dahil dito sa harap natin. Tapos sabi, I believe. Kasabi ko, I believe, hindi lang yung sa isip lang, yung I trust, no? That you, my Savior, my true God and true man are really here. True God and true man. Sabi na sacrament. Sacramental ang presence, no? Samantala, kung nandito ba sa harap natin, ay Diyos, ano ba ang ano ba ang nasa isip natin? Tayo ba ay magpapatuloy ng ating sarili kaisipan, etc. Ano, gagawin natin ang Diyos na sasabihin natin, Diyos ko, ito ang kailangan ko. Gawin mo ito para sa akin. Ako hindi yan. Sa palagay ko, hindi dapat gawin yan ng tao. Kasi, para nakikipag, uh, ginagawa mo ang Diyos na utusan. Imbes na tayo ang slave, utusan ng Diyos. Sa harap ng Diyos, tayo nanalo na siya ay nandyan. Lahat ng nandito sa atin, mga, mga, lahat ng ating mga iniisip, lahat ng ating mga, mga na nararamdaman na kakulangan o kasalanan, wala yan. Separate yan. Kasi ang importante ay nandiyan tayo sa harap ng Diyos. So ganito, You are here with all your treasures that here you communicate to us. All your treasures. Lahat ng kayamanan ng Diyos ay ito ibinabahagi sa atin. Make us partakers of the fruit of your passion. Ang bunga ng kanyang pagtitiis ay ibinabahagi sa atin. and give us a pledge of eternal life. Ito ang formula ni St. Thomas Aquinas. Ito talaga ang pinaka formula na ginagamit kung tayo nagdadasal sa Blessed Sacrament. Pledge of eternal life. Ang pledge ay isang ah, pangako. Pledge. Siya ay may dalang pangako sa buhay na walang katapusan. So, so, so yan ang nasa isip. Dapat nasa isip natin sa harap ni Jesus. I believe that there cannot be a greater happiness than to receive you in the state of sanctifying grace. So, ang hinihiling ko na ako ay mas walang kasalanan, may kasalanan, ikinumpisal ko, sanctifying grace. Kasi, ang sinasabi natin dito, ang pinaka malaking galak na maaaring pumasok sa puso natin ay ang tumanggap sa Kanya. Tumanggap kay Jesus. Ngayon, hindi natin ito masyadong pinapa, pinapansin, no? mga ganito mga formula. Sabi ko nga, nasanay na tayo. Basta ako sa harap ni Jesus, ang sabihin ko sa kanya, ganito. Pero yung kayamanan, yung sinasabi niya na, na uh, galak, na pagtanggap sa kanya na ako ay nasa state of sanctifying grace. At yung malaking ka uh, kalungkutan na matanggap siya kung ako ay nasa may kasalanan sa kaluluwa. Napakalaking kalungkutan, kabigatan na ma mararamdaman ko. All this I most steadfastly believe because it is you who have taught us by your church. ako'y nananalig dito. I trust in this. So, yung pagharap mo sa Blessed Sacrament na ano ka ba? Ikaw ba ay nagdadasalang o may pananalig ka na iyang presensya niya dito sa atin ay sobra pa doon sa ating mga pangangailangan. Sobra pa dyan. Kaya nga hindi natin pinapansin ang ating mga pangangailangan, ang ating uusa. Itong hihingin ko, itong hihingin ko, hindi. Sa harap ng malaking kayamanan na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa harap niya, wala na tayong masabi. Siya na ang magsasabi sa atin kung ano ang kailangan, hindi tayo. Ganun palagi ang usapan ng tao sa harap ng Diyos. Sasabihin natin, Diyos ko, ito ang kailangan ko, ito ang pangangailangan namin. Gawin mo naman, ibigay mo naman itong aming isinasamo sa iyo. Iyan ang normal na pagdadasal. Pero kung titingnan natin dito sa pagdadasal, ang inuuna natin ay, sino ba ito? Kaya nga may sacrament tayo. Hindi tayo nagdadasal na nasa sa gitna ng wala o sa hangin, sa liwanag lang. Nasa ah, Blessed Sacrament tayo. At sa harap niya, ang unang dapat isipin, ang una, yun ang dapat, sino ba siya? Sino ba ito? Maaari bang itong mga maliit yung pangailangan ay ang uunahin ko dahil hindi mo nga hindi mo nga masyadong na unawaan, no, nabuksan ang iyong isip dito sa dito sa isang katotohanan sa harap mo. May isang katotohanan sa kaharap mo na pag nasa kaharap kanya, niya, ito mga sinasabi rito, nandito ang iyong dugo, ang iyong katawan, nandito ang iyong kaluluwa, nandito yung pagka-Diyos mo ay nandito ikaw ay nandito talaga at dala mo ang lahat ng kayamanan. Diyos ang nagdadala sa atin, hindi naman tayo walang-wala. Pag inisip mo ang kayamanan dinadala sa atin, at ibinabahagi sa atin, at tayo ay nagiging kaisa niya dito sa bunga na dadalhin niya dahil sa kanyang pagtitiis, kanyang passion, wala na. Tayo ay naka nawala na yung ating mga pangailangan. Iyan ang tunay na pagsamba. Hindi natin ginagawa ang Diyos na, Diyos, ako ang amo, ikaw ang utusan ko, kung anong sabihin ko, gawin mo para sa akin. Hindi yan. Sa harap nito. Kaya nga, mga kaibigan, ating talagang pag-isipan ng mabuti, itong ating binubuksan na adoration. Ah, eh, itong uh, uh, uh, Eucharistic adoration. Na sa loob ng isang oras, ang bawat Kristiyano, sa bawat Kristiyano, hindi ko sabi, gagawin ninyo lahat ito. Sa isang oras, sa bawat isang Kristiyano, Ganyan ang isipin, Diyos ko, hindi ako maghihingi sa iyo. Gusto kong makilala ka talaga kung sino ka. Yan ang, yan ang dapat na, yan talaga ang una. Kasi sino naman ako? Ako inilikha lang. May mga pangangailangan ako. Gusto kong dalhin sa iyo, Diyos Panginoon, ikaw ang makapangyarihan ako. Pero hindi yan ang una. Ang una ay, Diyos ko, sino ka ba? Bakit ka nandito? Ano ba ang dinadala mo sa amin? Gusto ko maunawaan ito. Gusto makapasok dyan sa isang katotohanan na hindi ko iniisip. Ang iniisip ko lang, sarili ko lang. Yan ang talagang nangyari. Ngayon, ang Eucharistic Adoration, dito sa Eucharist Chapel, ito ang gusto ko isulong na bawat Kristiyano magkaroon ng kahit isang oras na ganyan, tahimik, at hindi lang magdadasal lang kayo sa sarili kundi sasabihin niya, Panginoon, ikaw ang Panginoon ng buhay, ikaw ang Panginoon ng mundo. Ako'y nandito sa harap mo. Ano ba ito? Ang, dina, ang ano ba ito? Ang anong misteryo ba itong dinadala mo? Kung hindi mo pa nauunawaan masyado yan, di, mas lalong kailangan mong katahimikan sa harap niya kasi siya ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Bibigyan ka ng liwanag, ganyan. Ako ay ganito. Ako ay naging tao. Ako ay nagpakasakit. Ako ay nag-alay ng buhay sa iyo. Hindi mo yan makukuha sa isang, uh, kahit dito sa misa, hindi mo makukuha. Yan, dahil sa misa, ito ay, tayo ay nagdiriwang na. Pero pag ikaw ay nagsasamba, huwag mong sambahin ang sarili mo. Pag ikaw nasasamba, ganun talaga yan. Ang Diyos ang sinasamo. Pag nagsimula ka ng sarili mo, mga pangangailangan, Diyos ko, Diyos ko, ako ay may masakit amin, may ganito, kinahanglan, kailangan ko ito, ito ay, ikaw ang Diyos. Siya ang utusan mo. Pero hindi yan. Sa una nating pagharap sa Kanya, ang ating hatunang Diyos ko, sino ka ba? Ano ba ikaw sa amin, sa mundo namin? Hindi na yan pinag pinag-iisipan ng mga Kristiyano. Sino ka ba? Napaka-lawak nitong mystery na hinaharap ko. Mabuksan ang ating isip dito sa sense of wonder natin. Sapagkat iyan talaga ang tunay na ugnayan sa Diyos huwag tayong masanay na gawin ang Diyos na sakristan. Ibig sabihin, Uy, gawin mo ito sa akin ha. O kaya gawin mo yan. Gawin mo yan. Oo, asa ako'y nananalin, ako'y makapangyarihan, magagawa mo. Hanggang doon lang ba? Ang Diyos ay makapangyarihan nga. Pero anong ibig sabihin itong kapangyarihan? Ano bang ginawa niya sa mundo? Yan ang pagninilaya natin. Hindi mo makukuha sa libro yan kung hindi sa pagninilay, sa katahimikan, sa harap ng Blessed Sacrament, nabubuksan ang ating isip dito sa katotohanan na lampas sa ating kakayahan na isipin. Lampas yan. Paano? Paano natin masimulan ito? Ako'y nag-aanyaya talaga sa inyo na huwag makontento dito sa sa misa. Misa na dito, we are celebrating. Nandito na, sige, ang kanya ano. Pero para ma-appreciate mo talaga ang misa, kailangan manahimik ka muna at tanungin, sino ba ikaw? huwag mong sabihin na kilala ko na siya siya ay makapangyarihan kaya ka, ang gagawin ko, ihingin ko na lang ang aking hihingin sa kanya. Tama na yan. Yan ang karamihan na ginagawa sa sa uh, sa ating uh, mga Nazareno, sa lahat ng dibusyon, yung, uh, nandiyan lahat yan. Pero yung manahimik ka at titingnan mo, Diyos ko, sino ka ba? Ano ba talaga ang dinala mo dito sa mundo? Hindi mo, hindi mo magkukuha yan sa misa kasi sa misa, sunod-sunod yan. Ah, may, may ginagawa tayo. tayo ay nagdiriwang na sa harap ng Ama. Pero yung ikaw ay manahimik sa harap ng ating Panginoong Hesus na ito ang mga dinadasal. Sabi ko nga, kung titingnan yung mga kanta natin, kanta, kanta na muna sa misa, ang iniisip ko, ano kaya? Ginagawa ba talaga ito? Nananalig ba talaga ito? O kina, dahil lang sa kanta? Halimbawa, may isang kanta tayo na, halimbawa lang may words, hindi ko na maalala mga words. Diyos ko, ibinibigay ko ang lahat sa iyo. At ah, totoo ba yan? O formula lang? Sa mga dasal, ganoon din. Kaya nga ito, gusto kong ulitin itong dinasal natin, para mabigyan kayo ng itong kaisipan na hindi natin makukuha ito kung hindi tayo magkakaroon ng mga sandali ng katahimikan sa harap ng Diyos, sa harap ng Blessed Sacrament. Sabi nga sa Salmo, Be still and know that I am God. Manahimik ka muna para makilala mo na siya talaga ang Diyos. Kung hindi mo gagawin yan, lahat panay, panay lang, ah, dasal dito, dasal doon, dasal doon na, uh, ang nangyayari, ang Diyos na talaga ang ang dapat siguro ma, ma, magtakas kung sino ka. Pero ang dapat tayo ay mag, magtaka kung magkaroon tayo ng ganong pag uh, pagninilay kung sino siya sapagkat kung gagawin natin yan tayo ay mababago pagdating natin sa natin sa misa makikita natin oh ganito pala ito mas lalong malaki o maraming mga uh, liwanag ang darating sa atin para mapahalagahan ng mas mapahalagahan natin ang Santa Misa. Hindi yan kalaban. Pag Eucharistic Adoration, hindi yan kalaban ng, ng Misa. Yan ay tulong para makapasok tayo sa tunay na kahulugan nitong ginagawa nating Misa. Tulong yan. At tulong sa atin para magkaroon tayo ng prayerfulness. Pwera pa dyan sa ating pagdadasal para sa ating sambayanan, para sa ating parokya. Kaya ito, wag nating isipin, ah, nakapag-adoration eh, na ako. Hindi. Hindi natin gagawin ang adoration chapel natin na parang lugar para sa visit, sa e-, Eucharistic visit. Visit, okay, magkuha ka. Pero ang kailangan dyan natin ay ang mas masanay tayo ng mas matagal na pakikipagnilay, pakikipag-usap sa ating Panginoon. Dahil kung tayo nasa kasahimikan, hindi na tayo ang nagsasabi, o ano ko, ba, bakit ba aaralan ko ito ano, siya mismo sa paraan ng Espiritu Santo ang magbubukas ng ating kaisipan. Siya ang magbubukas, siya ang magpapaliwanag, daan-daan sa atin. Ito pala ang buhay ng Kristiyano. Ito pala ang kahulugan ng Santa Misa. Saan mo nakuha yan? Yan, sa Eucharistic Adoration Chapel. Sa iyong pagninilay, sa iyong katahimikan, ibinigay sa iyo ng Diyos ang Espiritu Santo para mas maunawaan mo itong gagawin dito sa banal na misa.